wanakuambia rekodi ziliwekwa ili zivunje na kila kukicha aliyeweka rekodi basi atakuja kuvunjiwa na mtu mwingine tunaamini hivyo kwa sababu wasanii wetu wanazidi kupambana kuhakikisha kwamba muziki unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini pia tumeona majukwaa ya muziki mbalimbali mbali ambayo yameanzishwa kama vile Boomplay, Spotify, Deezer na mitandao mingine kama YouTube Hayo yote yamekuja ili kuwawezesha wasanii kuendeleza kipato chao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapo, hapo kabla wasanii hapo kabla wasanii walitegemea huenda njia moja tu ama mbili kuingiza kipato, lakini sasa hivi tunaona wasanii ama tasnia ya burudani ikiwapa mamilioni ya fedha watu mbalimbali kulingana na kile ambacho wanakifanya. Hili ni jambo jema sana kwa tasnia, lakini pia ni jambo jema sana kwa wadau wa muziki popote pale, kwani vile wanavyofanya inaleta inspiration ya mahamasa kubwa sana kwa vijana ambao wapo mtaani wanaoamini kwamba ipo siku wanaweza wakajitafuta pia wakajipata. Sasa Harmonize naye amefanya jambo huko Boomplay ambapo ameingia kwenye Golden Club kwa kufikisha streams milioni 200 kwenye jukwaa hilo la Boomplay. Ikumbukwe kuwa kuna wasanii mbalimbali kama Diamond, rayvan Zuchu na wengine wa hapa nchini Tanzania ambao wamefikisha streams hizo katika mtandao wa Boomplay. Basi naye Harmonize amekuwa mmojawapo. Katika upande mwingine pia banaboy Boy amefikisha streams milioni 900 katika mtandao wa Boomplay. Hizi ni total streams katika mtandao wa Boomplay kwa upande wa Burna Boy. Kwa kufanya hivyo, naye anakuwa mmoja kati ya wasanii wa Nigeria ambao wako streamed zaidi kwenye platform hiyo. He is the most streamed Nigerian artist on the platform. Haya ni mafanikio makubwa kwa Burna Boy, streams milioni 900 kwenye jukwaa la Boomplay sio mchezo kwa sababu tumeona majukwaa ambayo watu wengi waliyatawala ni kama YouTube ambako huko wana mabilioni, wengine bilioni mbili, ambapo kwenye nchi zilizopo chini ya jangwa la Sahara tunamwona Diamond akiongoza akiwa na bilioni 2.15 ama 1.4, lakini pia banaboy akiwa na bilioni 2.05. Sasa katika upande wa Boomplay huyu ndiye msanii ambaye amekuwa streamed zaidi huko nchini nigeria akiwa na streams milioni 900 sio mchezo huyu anakimbiza bilioni moja huko bana boy tumemwona akiperform sehemu mbalimbali kama kwenye tamasha la coachella ambalo ni moja kati ya matamasha makubwa zaidi ulimwenguni lakini pia wasanii wa nigeria kwa ujumla wamekuwa wana mafanikio makubwa sana ukizungumzia upande wa performance na mauzo ya muziki huko kwenye mitandao mbalimbali kama Boomplay, Spotify, YouTube na kwingineko. Je, kibongobongo hapa tutawaona lini wasanii wetu wakikimbiza zaidi na zaidi kama rekodi hizo basi bila shaka lolote linawezekana, kwani tunaona jitihada za muziki hazimwachi mtu hivi hivi. Mimi ni Meki Mchane, Mr igo ambaye nakusogezea kila siku, kila wakati update za burudani zinazojiri. Tafadhali endelea kushiriki nami hapa kwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Stein TV, lakini vilevile kuweka komenti yako hapo chini. Oye oh yeah.